Assalomu alaykum do'stlar, siz English Club kanaldasiz. Bugungi video darsligimiz dialog darsligimizni 6-qismi bo'ladi. Xo'p, darslikni boshlashdan oldin bitta eslatma aytib o'tmoqchiman, hmm, bitta e'lon. Xuddi mana shu English Club YouTube kanalimni Telegramda ham e, kanalni ochganman, xuddi mana shu nom bilan. Agar qiziqsangiz, albatta u kanalga e, qo'shiling, ya'ni Telegram kanaliga qo'shiling. Xo'p, u yerda, u Telegram kanalda e, siz ingliz tilingizni oshirishda ya'ni rivojlantirishda yordam beradigan har xil materiallar qiziqarli foydali materiallar yuklab boraman va shuningdek e, bu youtube kanalimda yangi videoyim chiqishi bilan u yerda ham e'lon qilib boraman e, va agar yetarlicha odam to'plansa demak o'sha telegram kanalda yetarlicha odam to'plansa ingliz tili o'rganuvchilar uchun mm, chat gruppa ham ochish niyatim bor agar qiziqsangiz mm, albatta qo'shiling Э, linkni, o'sha Telegram kanal linkini opisaniyada va kommentda ham yozib э, qo'yganman. shunaq demak, linkka bosib qo'shilishingiz mumkin. Agar xohlasangiz, э, English Club 2019 deb yozib, Telegramingizda qidirsangiz ham chiqadi. Demak, qiziqsangiz albatta qo'shiling. Xo'p, endi darsligimizga o'tamiz. bugungi dialog darsligimiz mavzusi hmm, a telephone call ya'ni telefon qo'ng'irog'i hmm, demak telefonda suhbat haqida bo'ladi bugungi dialogimizda ikki kishi suhbatlashadi bir kishi bir, e, birinchi kishi John va ikkinchi kishi e, Alice Alice mhm, Alice Xo'p, odatdagidek birinchi dialogni xuddi e, real suhbat bo'layotgandek o'qib berishga harakat qilaman. Siz diqqat bilan tinglang. Demak, tarjimasini tushunishingiz e, hozir muhim emas, muhimi diqqat bilan e'tibor bering. Va ikkinchi marta esa mm, birgalikda tarjima qilib tushuntirib o'taman. Xo'p, tayyor bo'lsangiz, qani boshladik. Hi Alice, it's John. How are you? Oh, hi, John. I was just thinking about you. That's nice. I was wondering if you'd like to go to a movie tonight. Sure, I'd love to. What's playing? I was thinking about that new comedy, Lights Out. What do you think? Sounds great. Okay, I'll pick you up around 7.30. The movie starts at 8. See you then. Bye. Okay. Endi tarjima qilamiz va kerakli joylarga izoh berib ketamiz. Xo'p, birinchi Jon gapiryapti. Hmm, Hi Alice, it's John. Demak, telefonda hmm, bular suhbatlashyapti, aytayapti. Salom. Uh, salom Alice. Hmm, it's John. Demak, bu John. How are you? How are you? Qalaysan? Uh, oh, hi, John. Oh, salam, John. I was just thinking about you. Like, I was just thinking about you. Man hozir sen haqingda o'ylab turgandim, deyapti. That's nice. Uh, oops. Nimaga olmayapti bu? Okay. That's nice. Hmm, demak, bu yaxshi. yaxshi deb deyapti demak sanqingni o'ylab turuvdim deganiga demak yaxshi deb jon javob beryapti va davom etadi jon i was wondering i was wondering if you'd like to go to a movie tonight i was wondering if you'd like to go to a movie tonight demak aytyapti ho'p bu yerda birinchi mana bunga Э, izoh berib o'tay i was wondering if you'd like to mana shu e, ibora bu do you want to bilan bir xil ma'nosi do you want to faqat bu polite ya'ni e, xush nima deydi ozgina xushmuomalalik bilan so'rashda ishlatiladi nimanidir taklif qilganda so'raganda e, ishlatiladigan ibora mana hozir bitta yozamiz bu yerga demak i was wondering if you'd like to ni demak biz buni teng uh, do you want to uh, do you want to desak bo'ladi demak mana shu bilan bir xil ma'nosi do you want to siz endi do you want to deb uh, do you want to go do, do you want to do this deb so'rasangiz bunda ozgina hmm, juda ham direct ya'ni direct bo'ladi ozgina qo'polroq bo'ladi demak bu yerda i was wondering if you'd like to deganda demak xushmuomalalik bilan bunga taklif qilyapti demak kinoga borishni taklif qilyapti xo'sh demak aytyapti i was wondering if you'd like to go to a movie tonight demak buni bugun kechqurun kino ko'rishga borasanmi borishni xohlaysanmi men bilan deb tarjima qilsak o'zbek tilida xuddi shunga to'g'ri keladi endi buni to'g'ridan to'g'ri tarjima qilsak ham ozgina manimcha tushunarli bo'ladi to'g'ridan to'g'ri tarjima qilsak i was wondering demak men e, hayron bo'layotgandim endi o'ylayotgandim if you'd like to deyapti agar sen to go if you'd like to go e, man san borasanmi yo'qmi deb e, o'ylayotgandim manimcha to'g'ri tarjima qilsa g'alati bo'lib qolar ekan demak to'g'ridan to'g'ri tarjima qilish g'alati bo'ladi shuning shuning uchun demak buni siz eslab qoling i was wondering if you'd like to demak do you want to ga teng qachonki nimanidir o'sha xushmuomalalik bilan so'raganingizda ya'ni taklif qilganingizda mana shu ibora bilan ishlatsangiz bo'ladi buni juda ko'p ishlatiladi ho'p hozir bir daqiqaga bir minutga Hmm, videoni to'xtating va mana shu iboraga e, kommentda e, o'zingizda bitta gapingizni tuzing mana hozir men bitta misol gap tuzaman e, tushiramiz buni i was wondering if you'd like to to nima desak bo'ladi to i was wondering if you'd like to go aytaylik to a uh, to a to the football mm, match football match on Friday oops on Friday no bo'ldi on Friday mana demak men bu yerga iborani o'zini ajratib olaylik ibora mana ajratamiz demak I was wondering if you'd like to iborasiga ya'ni do you want to ga men o'zimni gapimni qo'shdim go to the football match on friday demak ma'nosi e, juma kuni narsaga borasanmi Borish xohlaysanmi oy nima edi futbol futbol match e, ya'ni futbol o'yini e, juma kuni futbol o'yiniga borish xohlaysanmi borasanmi deyapti demak mana shuni biz teng qilishimiz mumkin do you want to go uh, to the football football match on on Friday. Demak, mana shun bilan ma'nosi bir xil. Mana shundoq. Shu bilan bir xil. Demak, o'zingiz gapingizni mana xuddi shunga o'xshab, uh, mana bu iboraga o'xshab o'zingiz gapingizni hozir videoni ozgina to'xtating, 1 daqiqa to'xtatib, uh, gap tuzing va mana shu ibora demak siz esingizda qolishiga juda ham katta yordam beradi hozir kommentda o'z e, iborangizni mm, yozib qoldiring xo'sh davom etamiz hmm, demak jon e, jon e, alisdan so'radi bugun kechqurun mm, kino ko'rishga borasanmi deb so'raydi borish xohlaysanmi deb so'radi endi alice javob beryapti uh, sure ha deyapti albatta i'd love to i'd love to uh, albatta men xohlayman deyapti uh, what's playing what's playing endi mana bu juda yam qiziqarli buni o'zbek tiliga to'g'ridan to'g'ri tarjima qilish bilmadim to'g'ridan to'g'ri tarjimasi chiqmasa kerak what's playing deganda ya'ni bu yerda nima u kino qanaqa kino bo'lyapti qanaqa kino u qanaqa kino bu so'radiyu kinoga borasanmi deb so'radi endi alice aytyapti albatta boraman dedi albatta borishni xohlayman dedi va kinoni so'rayapti u qaysi qanaqa kino ya'ni qanaqa kino ko'ramiz u nima kino bo'lyapti deganni demak qisqa qilib inglizlar what's playing deydi ha nima bo'lyapti qanaqa kino what's playing ho'p endi jon javob beryapti i was thinking about that new comedy lights out i was thinking about that new comedy lights out demak aytyapti jon men men haligi yangi komediya Lights Out, ya'ni Lights Out nomli komediya haqida o'ylayotgandim, panish haqida o'ylayotgandim. Uh, what do you think? What do you think? Nima deb o'ylaysan? Demak, Jon aytayapti, men o'sha Lights Out nomli mana bu komediyani adashmasam mashhur bo'lishi kerak. Mana shu Lights Out komediya youtubeda qidirib ko'rsangiz, qisqa-qisqa kliplar chiqishi mumkin. Demak, Jon bunga lights outni taklif qildi Alice'ga. Endi Alice'ga javob beryapti. Sounds great. Sounds great. Sounds great degani bu uh, that's a good plan, that's a great plan. It's a good idea uh, degan bilan bir xil. Bu zo'r-ku, zo'r. Xullas yoqdi, Alice'ga yoqdi ideya. Endi Jon gapiryapti. Okay, yaxshi. I'll pick you up around 7:30. Okay, I'll pick you up around 7.30. Demak, Jon gapiryapti. Yaxshi deyapti. Men seni 7.30 lar atrofida olib ketaman. Uh, I'll pick you up degani uh, buni ma'nosi demak seni olib ketaman. Uh, Jon uh, Alice Alice uyiga bora Jon aytayapti, xullas seni uyinga boraman, birga birga 7.30 da ketamiz degan ma'noda aytayapti. I'll pick you up, men seni olib ketaman. The movie starts at 8 o'clock. The movie starts at, at 8 o'clock. Demak, uh, kino 8da boshlaydi. Endi Alice gapiryapti. Uh, see you then, bye. See you then, bye. Uh, unda ko'rish unda ko'rishguncha xayr. Xo'p. Endi dialogni hmm, dialogi boshidan yana bir marta uh, o'qib beraman. at Lanting Lane. Hi Alice, it's John. How are you? Oh, hi John. I was just thinking about you. That's nice. I was wondering if you'd like to go to a movie tonight. Sure, I'd love to. What's playing? I was thinking about that new comedy, Lights Out. What do you think? Sounds great. Okay, I'll pick you up around 7.30. The movie starts at 8. See you then. Bye. Mana do'stlar, bugungi video darsligimiz mana shundan iborat edi. Hmm, umid qilamanki, bu sizga e, foydali bo'ldi. Agar darslik sizga yoqqan bo'lsa, like bosishni unutmang. Yoqmagan bo'lsa, dislike bossangiz ham mayli.